Ooh. Сайхан бүхнийг хэлий надаас чамд эй ухаангүйгээр би дурлжээ энэ дуун дээр чамайг уралжээ хөлгөн чимийн нэмсэгтэй дүүтэй чамайг гөрдөд татах хэцүүлтэй гэлрээ дүүрэн чиний зураг чи миний гэрэлгийг яг шүн асах флаш лайт юма сан шайн бусадтай харьцаагаан цэглэж эцээжэд минь цэцэглэж илдүүтэй харагдаж байна үрдэ минь эрхлээж надад ирч хүч бэлэглээж дургүй байхад чинь би талихгүй Магадгүй үнсэж болно хацар дээр хажууд дүрглээд хэвд чамруулсан нэвт Чи миний өртөх хэсэн нээлт I love you baby true and baby Би бодож байна чи надаас холдож байна нам уухан ай Чихэн дээрэг шимнэ алуурхан тайлна чамайг дайлна Coca-Cola фантан усан үзэм эй Харин амьдрал зам юм бол алхаад л бай Хоёул цуг байх нүгэл гэвэл алхаад очи Тамд чамар соли өнөөдрийн бүх ажиллаа хэрвээ чи хүсвэл маргаш ихш байж болно би гай зүс цараа чухал биш чам шиг сайхан амтник ямарч бай би зэр сольж болно эй нүдэн дээр чин би чиний дуртай амт болж болно хүсвэл чи намайг голж болно фиг автер фон элев хүрээ дээр хамалон уцаа амтраа өнөөдөр зөвхөн чи бит хоёр чи миний үзэсгэлэн чи миний гэргий чи миний грейпс чи миний хоны чи миний мелоди би чамд боддtiin яг одоогоос өмнө чи хаана байсан юм бэ